Новый трек им нужен перк Этот дроп разносит скейт to get relation Это факт, но name тут попадает в тег No way, it's a big stage Но считаю big стейк Много грязи, дерти фейк И для суки с милка шейк Семья мне скажет, что я зверь Хомбой и крикнут, что я гей Здесь манифест, я слышу треск, чую запах Нашу рэш, это бит Бункер не сжигает во дворе Создать табло в отеле Там, где рулят дети шлюхи Одно правило в натуре Шей кармана, чтоб налипли будто мухи Твой стек будто манифест, манифестом Наплевать ну, считаю стекс Это детка типа кул, но ну, посмотри Я нужен без похода Бой ты парень сучи ради мани В койку спуся Лучше отойди с дороги, посмотри